Din hija Claudia minn Milan. Bħalissa qiegħda taħdem minflok segretarja fuq il-leave tal-maternità. Marek huwa Pollakk. Huwa qiegħed jagħmel eżerċizzju ta' programmar tal-kompjuter mifrux fuq tliet ġimgħat. Andrew beda jaħdem fuq sit tal-kostruzzjoni fir-Renju Unit bosta xhur ilu wara perjodu twil bla xogħol. Dawn it-tliet Ewropej għandhom xi ħaġa komuni bejniethom, huma ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija. Illum il-ġurnata miljuni ta' Ewropej qegħdin jaħdmu f'din il-forma flessibbli ta' xogħol. Claudia, Marek u Andrew ukoll għandhom xi ħaġa komuni bejniethom. Jistgħu jintalbu jaħdmu taħt kundizzjonijiet inqas favorevoli kieku kienu impjegati direttament mill-kumpaniji biex jagħmlu l-istess xogħol? It-tweġiba hija le. Liġi Ewropea li tħares lill-ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija tintitolhom bħala regola ġenerali għal trattament ugwali. hija tagħtihom l-istess drittijiet u kundizzjonijiet tax-xogħol bħall-kontrapartijiet tagħhom impjegati direttament mill-kumpaniji. Dan japplika għall-paga għal tul tal-ħin tax-xogħol, għall-brejks, għall-perijodi ta' mistrieħ, għall-btajjel u għall-miżuri kontra d-diskriminazzjoni. Il-ħaddiema permezz ta' aġenzija għandhom l-istess ħtiġijiet bħal kwalunkwe ħaddiema oħrajn, għalhekk huma għandhom ikollhom aċċess għal kwalunkwe faċilitajiet kollettivi bħal kantins, faċilitajiet ta' kura tat-tfal u servizzi ta' trasport fuq livell ugwali għall-kollegi tagħhom. L-aċċess tagħhom għat-taħriġ għandu jittejjeb ukoll. Il-ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija għandhom jingħataw opportunità biex isibu impjieg permanenti wkoll. Għalhekk huma għandhom jiġu informati dwar kwalunkwe post tax-xogħol battal fil-kumpanija jew fl-organizzazzjoni fejn ikunu jaħdmu. F'xi pajjiżi huma r-rappreżentanti ta' dawk li jħaddmu u tal-ħaddiema li jinnegozjaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg tal-ħaddiema permezz ta' aġenzija. Iżda għandha dejjem tiġi żgurata protezzjoni ġenerali. Ovvjament, kull pajjiż tal-UE għandu r-regolamenti tiegħu. Dak li tagħmel il-liġi tal-UE huwa li tiffissa d-drittijiet komuni li għandhom jiġu applikati b'mod wiesa'. Protezzjoni aħjar għall-ħaddiema permezz ta' aġenzija. Aktar flessibilità għall-kumpaniji.